נניח שעלינו למצוא את האינטגרל הלא מסוים של הפונקציה 3x בריבוע ועוד 2x, כל זה כפול e בחזקת x בשלישית, ועוד x בריבוע כפול dx. ובכן, איך ניגש לפתרון הבעיה? במבט ראשון, זה נראה אינטגרל ממש מסובך. הביטוי הראשון הוא פולינום, שמוכפל בביטוי המעריכי הזה, והמעריך כאן הוא, הוא שוב פולינום אחר. בקיצור, העסק נראה די מטורף. המפתח לפת... לפתרון במקרה הזה הוא שיטה שנקראת אינטגרציה באמצעות החלפת משתנים. מיד נראה איך אפשר לדעת שזו השיטה המתאימה לפתרון הבעיה. עם הזמן תוכלו למצוא זאת בעצמכם באופן אינטואיטיבי. אינטגרציה באמצעות החלפת משתנים היא למעשה יישום של כלל השרשרת בכיוון ההפוך. בסרטון אחר נדון בנושא יותר לעומק. נתבונן שוב במעריך של E, שבמבט ראשון נראה מסובך כל כך. המעריך של הוא הפולינום x בשלישית ועוד x בריבוח. מסתבר שהפולינום הראשון בפונקציה הוא בעצם הנגזרת של x בשלישית ועוד x בריבוע. הנגזרת של x בשלישית הוא היא 3x בריבוע, והנגזרת של x בריבוע היא 2x, וזה אומר שאפשר להיעזר כאן בשיטת האינטגרציה באמצעות החלפת משתנים. במקום הפולינום x בשלישית ועוד x בריבוע שהנגזרת שלו היא הביטוי הפולינומי הראשון באינטגרל שמוכפל בביטוי המעריכי, נציב את האות u. נרשום אם כן u שווה ל-x בשלישית ועוד x בריבוע. ומהי הנגזרת של u ביחס ל-x? הנגזרת du ל-dx שווה ל-3x בריבוע ועוד 2x. שימו לב, הביטוי DUDX אינו שבר. זו אינה הנגזרת של U מחולקת בנגזרת של X, זה פשוט צורת רישום של הנגזרת. אך לעתים קרובות נוח לנו להעמיד פנים שמדובר בשבר. אם נרצה לבודד את הביטוי DU, שמציין בעצם בכמה משתנה U עם כל שינוי נתון ב-X, נוכל להכפיל את שני אגפים ב-DX, כאילו מדובר באמת בשבר. כך נקבל את צורת הרישום הפורמלית של הנגזרת. נקבל du שווה ל-3x בריבוע ועוד 2x כפול dx. ואם תשאלו את עצמכם מה מטרתו של כל התרגיל הזה, ובכן, אם נתבונן באינטגרל שעלינו לחשב, נראה את הביטוי 3x בריבוע ועוד 2x שמוכפל כאן ב-dx. נוכל לרשום אם כן את האינטגרל בצורה הזו, נבחר צבע להדגשה. נרשום האינטגרל של 3x בריבוע ועוד 2x כפול dx כפול e, נחליף צבע. כפול e בחזקת x בשלישית ועוד x בריבוע. מה שמעניין בצורת רישום זו הוא שהביטוי שרשום כאן בסגול שווה בדיוק ל-du. והביטוי המעריכי כאן למעלה, x בשלישית ועוד x בריבוע, הוא זה שבמקומו הצבנו את האות u. הביטוי הזה שווה ל-u. נוכל אם כן לרשום את האינטגרל מחדש. ועתה תוכלו לראות איך צורת הרישום הזו מפשטת את העניינים במידה רבה. ובכן, נרשום מחדש ותוך כדי כך נשנה את סדר הביטויים באינטגרל. את הביטוי שווה ל-du, את כולו נעביר לסוף האינטגרל, כך שנקבל משהו דומה יותר לצורה המוכרת לנו של אינטגרל לא מסוים. נרשום שווה ל-du כפול e בחזקת u. ומהו האינטגרל הלא מסוים, או הפונקציה הקדומה של מה שקיבלנו במונחים של u? הנגזרת של e בחזקת u היא e בחזקת u, והפונקציה הקדומה של e בחזקת u היא e בחזקת u. האינטגרל הלא מסוים שלנו שווה אם כן ל-e בחזקת u, ויכול להיות שיש כאן גם קבוע כלשהו c, נוסיף אותו, ועוד c. כדי לחזור ולרשום את הפתרון במונחים של x, עלינו פשוט להציב חזרה את הביטוי ש-u מייצג. אנחנו יודעים למה שווה u. ובכן, כל זה שווה ל-e, ובמקום לרשום u, נרשום x בשלישית ועוד x בריבוע, ולזה עלינו להוסיף את הקבוע, ועוד c. וסיימנו. מצאנו את האינטגרל הלא מסוים של הפונקציה. אתה, נסו למצוא את הנגזרת של הביטוי שקיבלנו. הפעם יבוא לעזרתכם כלל השרשרת. אם תיישמו אותו, תגיעו לנקודת ההתחלה הזו.